Ey, ey, komme nicht nach Deutschland. Ich sag's euch. Es gibt nicht deine Mutter hier. Hm? mama ya mtu aber Hier ist keine deine Mutter. <laughs> hier, es gibt nichts deine Mutter. Deine Mutter nichts hier geben. Hm? Hier nur Problem. Arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Acht Stunden. Arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Acht Stunden arbeiten. Hier ist nichts deine Mutter. Hier, diese ist Deutschland. Diese arbeiten mit Kollegen jeden Tag. Acht Stunden. Hm? 300 <laughs> Tage im Jahr. Hm? Mir ist nichts deine Mutter. Hier ist nur Miete und Rechnung. Hm? <laughs> und, und schwierige Sprache. Nichts deine Mutter hier. Was denken du? Hm? Was denken du? Was wolle ihr? Hm? Diese Kollegen nichts verstehen. Nous, on file blablabla.